Por fari duoblan marchon, vi bezonas crocetilon cae congruan fadenon. Unue faru fonditan cenon de dec unu marcho. Unu, du, khí kvar kvin ses sep ok, now deck deck uno deck másoly palabázol kai unu masho po la tun ceno. Shovu la hocum tra la dua ceno. Volvu la fadenon circa la crocetilo. Dextra contra hologe directa, maldextra hologe directa. Hocu la fadenon, cae tiru gin tra la mashon. Vi nun havas du mashoin sur la crocetilo, por la duobla masho. Volvo la fadenon circa la crocetilo, cae tirujin tra la du mashoi. Ien, la duobla masho. Denov, shovu la crocetilo la hokon, tra la ceno, vovu la fadenon, Hoku, kai tiru gin. Vovu la fadenon. Hoku, tiru. Tra la ceno. Vovu, hoku, tiru. Vovu, hoku, tiru. to you.